ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን በአናናስና በፓፓዬ ሁለት አይነት በጣም ቆንጆ አይስክሬም አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ቆዩ። በመጀመሪያ የአናናሱን አይስክሬም ነው የምሰራው። አናናሱን በደንብ አጥቤና ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። ቆራርጬ ያዘጋጀሁትን አናናስ heavy cream እና condensed ወተት ወይም ጣፋጩን ወተት በመጠቀም የአናናሱን አይስክሬም ሰራለሁ። ቆራርጬ ካዘጋጀሁት አናናስ የተወሰነውን በጁስ መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። በማቀላቅልበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን 473 ሚሊ ሊትር heavy whipping cream አስገባለሁ። አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር condensed ወተት ወይም ጣፋጩን ወተት አደርጋለሁ። ሁለት ኩባያ ወይም 500 ሚሊ ሊትር ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን የአናናስ ጁስ አስገባና በማሽን እያዋሃድ ጉፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ለሶስት ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። ውፍር ብሏል፣ በቂው ነው ይሄ። ክሬሙን ሳህን ላይ አደርገዋለሁ። ክዳኑ ግጥም በሚል እቃ ነው ማድረግ ያለብን። ክሬሙን ሳህኑ ላይ ከገለበጥኩት በኋላ ከላይ ላስቲክ ሸፍኜ ክዳኑ በደንብ ግጥም አድርጌ ከድኜ ለአራት ሰዓት ወይም ከዛ በላይ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ለፓፓዬ አይስክሪም የተጠቀምኩት ፓፓዬ፣ heavy cream፣ condensed milk እና ትንሽ ቫኒላ ለሽታ ናቸው። ከፓፓያው ግማሹን ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀሁትን 473 ሚሊ ሊትር heavy cream አድርግና በማሽን ለ3 ደቂቃ ወሃደዋለሁ ክሬሙ firm እስኪልልኝ ድረስ ሶስት መቶ ዘጠና ሰባት ግራም ወይም 14 ኦውዝ ኮንደንስ ወተት አስገባለሁ። ትንሽ ቫኒላ ለሽታ አደርጋለሁ። ፈጭቼ ካዘጋጀሁት የፓፓዬ ጁስ አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር አስገባና በስፓችላ አቀላቅላቸዋለሁ። ተጨማሪ አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ከፓፓዮ ጁስ አስገባና በማሽን ያዋድኩ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬና ውሃጄ ጨርሻለሁ። ክዳን ባለው ሳህን ውስጥ እየጠርሙስ ሳህን የተጠቀምኩት እዛ ላይ ገለብጣለሁ ክሬሙን ወደ ሳህኑ በመገለብጥበት ሰዓት የካሜራው መብራት በርቶ የአይስክሬሙን color ቀይሮ ነጭ አድርጎታል። ከላይ ላስቲክ ሸፍኜ ክዳኑን በደንብ ግጥም አድርጌ ከድኜ ለአራት ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። የአናናሱ አይስክሪም በንጋታው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። የፓፓዮን አይስክሬም ከአራት ሰዓት በኋላ አውጥቼው ብዙም አልጠነከረም። በንጋታው ይሄን ይመስላል። ጥንክር ብሎ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሁለቱም አይስክሪሞች በጣም ቆንጆና ጤናማ ናቸው። ለዚህ ለሙቀት ወቅት እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ልጆቻችሁ የሚወዱላችኋል አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።